出してみることで、ね、想像でいきたいと思います。大丈夫ですか人数足りてます声も。踊らない人も声だけを出してあげてくださいね。はい、じゃあ行きますよ。それでは参ります。宝部で、捕まえ してとひるって担いで担いし膝腰肩上ゆらゆらゆらゆら いで担いで担いで膝腰か 山田曲「宝船」という曲でございましたはいじゃあ続きまして最